नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एडप प्रिमियम प्रोमा हामीले कसरी टेक्स हाल्ने सुरुमा चाहिँ मैले प्रोजेक्ट विन्डोबाट टाइमलाइनमा यसरी लिएर आउँछु र लिएर आइसकेपछि मैले टेक्स्ट टुलमा जान्छु टेक्स्ट टुलमा तपाईँले दुईवटा टुल देख्न सक्नुहुन्छ एउटा छ टाइप टुल अर्को छ भर्टिकल टाइप टुल सो फर्स्टमा कुरा गर्छौँ टाइप टुल टाइप टुलबाट यसरी तपाईँले होरिजेन्टली लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले अर्को vertical type tool vertical type टुलमा चाहिँ तपाईँले यसरी भर्टिकली लेख्न सक्नुहुन्छ सो यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक फलो गर्न सक्नुहुन्छ सो हामीहरू अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye